Quelle disposition qui prend par le commandant la à travers, le commandant Chef chef, M. Mouchon, pour mettre l'hôpital central, police nationale d'Haïti, au service de les dépendant policiers qui frappé de ces ou bien de cyclones qui sont frappés dans le sud. Après catastrophe, qui passait dans la date 14 et 16 août 2021, il y a plusieurs membres de la population ça, qui touchent, spécialement les, policiers, les familles policiers qui touchaient dans la zone Comme Mme chef là, M. jean prend décision à tout reste commandement pour mettre l'hôpital central là, qui est situé dans mon monde, disponible pour tous les dépendants policiers et l'autre monde qui travaille en la là comme moun il a gagné qui moun sa yo ki qui gwo sekel, qui blessures. gwo blesur, yo capable wè avec l'hôpital Bernamus. à l'hôpital ça a fait prise en charge pré et post-opératoire pour l'hôpital central La police. Ensuite, Bernameuse lui-même a occupé de suivi opératoire. L'hôpital Bernamus et qui ont un partenariat avec la police qui de en charge tout policier qui est blessé. Mais pour qu'il y a suite à Célissa ou bien avec cyclone qui s'est il prend en charge tout dépendant policiers. Ça veut dire madame, petit, tout le monde que le policier a déclaré, qui sous compte, il prend en charge tout le monde Et quel que soit le policier, qui t'a gagné famille, qui blessé grave, il est capable rentrer en contact avec l'hôpital de la Meuse pour suivre tout le monde qui vient, tout le policier qui est, monde qui subit polytraumatisme. L'hôpital, ça a un clinique externe. Il y a un laboratoire qui est équipé. Il y a une quantité de lits qui représente 160 pour recevoir mon Il y a un personnel mixte qui est composé de policiers et personnel santé publique qui est là pour soigner les ensemble avec le médecin qui a travaillé dans, vers Alors, tout policier informé, si y y des gens qui subit polytomatisme, ils sont capable de rentrer en contact avec Vernamus pour faire suivi, ils sont capable de joindre soin que eu. Mais de façon ou bien l'autre, PNH continue de porter assistance à la population. Il y a deux leçons qui étaient faites. C'est plusieurs policiers qui étaient rendus dans la Croix-Rouge de la baisse pour toutes victimes qui sont dans le sud. Et il des dispositions qui prennent pour élargir la gare, pour quantité de l'autre policier qui va faire de descente pour tout le monde qui dans le sud. Pour elle qui prennent aller dans le sud la police mobilisée et renforcée le sud là, par présence avec des unités spécialisées. Présence policière, ça Ligue pour avec Scott, toute elle qui a traversé pour aller dans le sud. Il qui va à mon qui aller l'hôpital. Il y elle qui peut tout dans des où. Côté monde qui prend Bloqué où Bloqué elle, sous prétexte qu'il n'y a pas de Mais non, elle est destinée à la population du sud Tout le monde qui est dans le sud là, des dispositions avec autorité et pour ça pour capable de distribuer ETSA à travers le monde qui représente des communautés. Alors, on a placé un message avec tout le monde qui trouve sous trajectoire côté aide ça doit passer. Dites au et que ça qui va pas l'aide Alors, laissez ETSA ça arriver à destination. Et ensuite, on qui placé pour ça va faire suivi pour être capable d'aider nous joindre aide Et la police a fait tout le monde ta gagné aide, livre les côtés dans la Ouais, avec la police. Il y a un bureau qui place tout ça. C'est dans le bureau de protection civile là, et une entité la police qui là, côté équipe ça là, pour recevoir donner tout le monde qui veut aller en convention. Alors, après avec l'équipe ça, le numéro de téléphone local, et là, ça, il y capable joindre avec nous pour la disposition, pour mettre au nom convoi, pour véhicule loi qui gagne aide et destinataire sud capable de traverser pour lever dans la Nous capables de contacter C.E.O. à travers le numéro de bonheur et ensuite nous capables de dans 48 96 09 37. 48 96 09 37. Ou à fait le monde ça, pour parler avec les responsables et puis y a des instructions nous capable de joindre pour venir avec le téléphone, pour venir avec ça ou le côté dans le sud pour capable d'accompagner pour le privé en toute sécurité dans le sud la police prend toute disposition pour renforcer les présence sous route distance encore fois, la police prend toute disposition pour renforcer les présence sous route distance. toujours une menace sur ça menace là toujours planée sur ça tout le monde qui a aide à porter la bas Rappelez-moi encore, le sud, la police l'a accompagnée. La police à toute disposition pour assurer la sécurité qu'on voit dans la zone qui a risque et pour jusqu'à ce qu'elle arrive à destination. Il y a des gens qui, rentrent dans la négociation avec des bandits sous prétexte pour la calme Mais à bâtir l'attention population, police ça toujours représenté une menace qui sous route menaces Menace toujours là. La police a pris toute disposition pour toujours accompagner la population. La police a pris toute disposition pour toujours accompagner la population parce que menace toujours là. Sous prétexte, il y a une négociation à hein? alors, faites n'a pas les a des victimes séisme, cyclone, séisme et cyclone qui se passent dans le sud. La police victime, dans le sud, nous avons 407 victimes qui c'est monde qui travaille dans la police. Et parmi les victimes, ça a les locales de police, nous avons une maison qui c'est taille côté policier ou bien côté e dépendant. Heureusement, nous n'avons pas de monde qui mourit gagné 25 personnes qui blessés. dans 407 ça, nous disons gagner ces résidence policières ou bien famille, gagner ces local de police, sous-commissariat ou bien direction départementale qui, qui est problème. Et avec appui, partenariat, partenaire qui, partenaire qui développe partenariat avec la police, des populations, coopération américaine avec NUD qui prend disposition pour aider la police à reconstruire le bâtiment. Partenaires, ça, ils vont aider nous, non, soit reconstruire, ou du moins, ils vont donner appui à tous les dépendant Policiers, policiers. dépendants, vous avez dit madame Petit, ensuite policiers et employés civils qui n'ont pas pour capable d'arriver et aider les gens des problèmes dans le Il y a plusieurs tentatives d'évasion qui sont faites dans le Grand Sud. Il y a gens qui fait tout dans le Dans le dans le dans le sud, dans le sud-est, il y a plusieurs tentatives d'évasion que la police a l'île Il y a que plusieurs prisonniers qui ont été cette casse carcéralité. Mais la police n'est pas vigilance, elle est contrainte comme ça, elle est capable de dans l'espace côté la justice militaire. Et malheureusement, dans ce pays, il y a 22 détenus qui vivent qui Seigneur. Et nous connaissons la police à disposition pour nous capables de gagner. Imaginons ça, qui sauve, qui était prison ça, et ensuite la police déjà commencé à chercher. Il y a un message très important qu'a lancé mais ça l'a lancé à tout policier. Tout policier qui va avoir un congé d'études. Et ça fait plus que trois mois que le policier ça. Le policier ça a quitté le travail sans que le matériel que la police te confié ne pas retourner par la police. Le matériel de confié au policier à la sécurité pour le travail. Immédiatement, ou passer le matériel ça pas pour vous obligé de retourner à la police. Là. Si on a une émission, on a une émission. On ne va pas déplacer, ensuite, on va la police arrêter dans même. Il y a des qui prennent. Il y a un délai de 15 jours pour toute police ça. Retourner matériel ça qui n'en même. Si toutefois, on pas de congé d'études, 15 jours à laisser à tout police ça pour retourner matériel ça dans la logistique PNH. Passer délai ça, PNH là, publié dans toute policier ça avec information qui concerne. Ensuite, il y a poursuite judiciaire qui va l'entamer contre tout le monde ça même au niveau international. Alors, c'est tout ça que vous avez partagé avec nous. Bientôt, nous allons inviter nous en conférence de presse pour l'autre détail très important. Merci.